could give me 400,000 bits. I am fuck. أعيد التلقيم أه، لو أومن أومن أومن أعيد تلقيم واك واك واك واك واك واك واك واك واك واك واك ايه من العدو أعيد التوقيت رصد عدو تم محو العنصر سأعالجك جو جو جو جو جو نو قوي قوي أنسجة المكان تبقى عدو واحد مثالي أعيد التلقيم بكل دقة أعيد ياس ياس ياس عندما تبدأ رينا القتال فمن الصعب إيقافها وأنا أرغب بتجنب ذلك رجاءً ظلال متحركة سقطت ال spike في A ال spike آخر لاعب باق أضع الحارس I don't know fucking. اعثروا على نقاط الضعف واستغلوها ظلال متحركة تم نشر الذاكرة faut m'aider, je glisse comme plein de كل آخر لاعب باقي جميعا ولا تنسوا مسح ملفاتي الشخصية واق واق واق Bro, this guy's being a khit لما نشر الساتر ظلال متحركة Why you're not funny, clear cut. What the fuck? But why are you guys on hey guys? Bobby, this is offensive. نفدت الشحنات. سقطت لسبايك في منطقة المهاجمين لا يمكن استعمالها آخر لاعب باق تبقت عشر ثوان تبقى عدو واحد انقذوا أنفسكم سنقاتل مجددا سوف أصبح كابوسهم متحركة تبرز الفاقد رصد عدو في الوسط أعيد التلقيم ستبدأ المطاردة لقد اقتفيت أثر لأجلك أنشأت الحاجز أعيد كان قتالا جيدا انتهى أمره يتفاخر الجميع من الكفاءة الألمانية <laughs> واصلوا سخريتكم وأنتم تستخدمون عتادي تبقى عدو واحد تتفوق على أسلحتي سأتولى الأمر balcony. حسنا يا ريز لا بأس ربما أدى عبثك بأجهزتي إلى تحسين أدائها أحسنت انشر الفوضى يا ريز تبقى عدو واحد إلى أي مدى ستبلغين يا سكاي؟ لم يعد هذا مهما اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية لقد اقتفيت أثركم قتلت سكاي حامل سقطت ال spike في B تبقى عدو واحد ال spike بحوزتي آخر لاعب باقي سقطت ال spike في بي تبقت ثلاثون ثانية أثمة أحد آخر يظن بقدرته على قتل العظماء؟ لقد تحول كابوسهم إلى حقيقة هنا في الرقص الذاكرة تمت الإبادة لقد فقدتم قوتكم أعيد التوقيت تبقى عدو واحد نفدت الشحنات آخر جولة قبل التبديل فلننفق الأموال قبل أن نفقدها عدو في منطقة تولد المدافعين زرعت السبايك رصد عدو بقى عدو واحد آخر لاعب باق أداء رائع لقد نسيت من كانت تبزيل تبديل الجبهات المكان مهترئة هنا سأمزقها للمرور عبرها سقطت لسبايك في بي آخر لاعب باق تبقى عدو واحد باق عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية زرعت السبايك أعتذر مسبقا إذا قتلت كل الأعداء وحدي فلا أجيد المشاركة سبايك في بي آخر لاعب باق تبقى عدو واحد عددهم خمسة أو خمسين هيا بنا فلنحدث بعض الفوضى نهاجم أولاً فهذا أفضل من اضطرارنا للرد على الهجوم تركوه سقطت سبايك الوسط تبقى عدو واحد آخر القتلى لا تظهروا نقاط ضعفكم أبداً أعيد التلقين روسيدا عدو في الوسط قتلت عدو واحد سقطت لسبايك الوسط تدفنهم وستلاحقهم آثامهم دوري عتل سبايك مضحكا لو مت الآن أداء رائع ذكائي لا يقتصر على المختبر فقط نقطة الفوز بعد فوزنا ألقوا بأجهزتكم في مختبري فحسب وأنا سأتولى إصلاحها هل أحصل على دعم؟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 ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ هل أحصل على دعم؟ شكراً وصلت لسبايك في بي لأجلك رصدت السبايك في بي رصد عدو في الوسط لن يموت حلفائي قتل سبايك في بي تبقى عدو واحد لم ينتهي أعيد تبقت ثلاثون ثانية فاز المدافعون